ဆိုဝါဝါလမ်းမအားမနာကောင်းမမလေတင်ကီလီဆိုင်ကွေတဲ့ရန်ကိုထမလေဝါကီတူဒီခွေခိနာဒေါ်နမကရောရောရတခွေရချေချောရတခွေရအောင်စောအီပါရီထပတောဆာပတိတို့ခွာကလေးထောက်ခဲ ခေရိုင်းခီမိခွန်းခီစာမုံမဲအောင်ဖမဲအောင်ကိုဘူဒူလာရပကပါလီကိုင်အဝေးအတူအောင်ဖုအခန်းရတခွေလာလလပလေးယုတ်ထောင်းယုတ်တလမခီလာမူစာအတွန်းတခွေမလာကိုကပကြိုက်ထောင်းဝေယော ထားရွဆိုးဝါဝါလမ်းမိုင်အားဝဲသာကောင်းမမလေတင်ခီလီဆိုင်ကွေတဲ့ကန်ကိုထမလောဝါခီသူဒီခွေခိနာတော်နမကလောယောရတခွေရချေချောရတခွေရအောင်စောအိပါကြီးထပတော်ဆာပတိတုခွာကလေးထောက်ခ KI khi mi khoan khi sa mo me ao pha me ao ku u do da ya pa ka ba li kai a we a tu ao phu a khan ya ta khu yi la la le pa le ya thao yu da la mo khi la mi sa pa twa ta khu mo la ku ga pa gai thao yu ဝိတဝံလူရိပ်ဖန်ကမထန်တော်ခေါ်အားစာကနေရှူရှောင်းထုဆနာရှောင်းလန်းထင်းနေထုဆဝိနာရှောင်းလန်းထင်းနေတလမမူခီတမိုင်းနေစလို့စကော ခွေထက်မွတဝါလေဟိဖာကမထံတော့ခေါ်စာကနေရရှိအရှောင်းထုတ်ဆန္ဒရှောင်းလန်းထင်းနေထုတ်ဆဝေနေရှောင်းလန်းထင်းနေတလမမှုခီ ဒခစရာကုထယယကမခေါဖို့တလမခွာစဒခလမမူစတိစေရိုက်ခေဆိုင်လာရဒထိုင်ကိုလောကောင်းတို့ကြကြလွေကြကြဒါစာရေးခိဘုကလို့အသွီအတုံမွန်ဒီကအလော မုန်ကအမေယာထွေလခံရောက်ပစနငောင်းမှာစရာခွေလစနမနာကြတလမမှုတဲ့တလကမခွာအဆူရန်သဖောင်းထတခါယောယနာချန်ရတခွေမုတ်တအောင်ယဒချန်ရတခွေပြမုတ်ချရက်လိုင်းယူစုမာတလမအတုံးနေဘာဆယုံပါလေအဝေးယူစေရယနာပါအမေဘဘ မေပါပောင်ပောင်အမေဆောင်ကောင်းကောင်းမေကလတာမေထခေခေဦးလေးနဲ့မမလာနမရလောက်ထမကြုံစုံစုရုပ်စုစရာဒခထိုင်ပါယမအယာခွေမခွေမယတနောခုထထခွေမခွေမယတနောခုထထ မအခွေမှာရတနော်သူထားထား